press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में आज हम बात करेंगे लोको पायलट की जो नई छब्बीस हज़ार भर्तियाँ भारतीय रेलवे में आई हैं उस उसके बारे में बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि इस फॉर्म को कौन कौन लोग भर सकते हैं और कौन कौन नहीं भर सकते हैं तो इस चीज़ को यहाँ पे हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं हम आपको यहाँ पे क्लियरली आपको बताएंगे कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं यदि अभी अब तक आपने हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्राइबर के ऊपर कोई खर्चा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नहीं आता है तो आप बिना किसी डर या बिना किसी झिझक के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो शुरू करते हैं आज की वीडियो आज का ये जो वीडियो है ये लोको पायलट की वैकेंसी के ऊपर है जो रेलवे में आई है ये वैकेंसी सिर्फ टेक्निकल कोर्स वालों के लिए है इसमें दो तरह की वैकेंसी रेलवे ने दी है असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन तो असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन को फॉर्म को भरने के लिए आप कौन कौन से एलिजिबिलिटी को रखते हैं तब भर सकते हैं ये बताते हैं यदि आपने बीए या एमए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स या मास्टर ऑफ आर्ट्स आपने किया है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं अगर आपने बीए या एमए किया है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं यदि आपने बारहवीं क्लास करी है ट्वेल्थ क्लास आपने पास करी है लेकिन उसमें फ़िज़िक्स और मैथ्स नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं यानी twelfth class without physics and maths वाले इस फॉर्म को नहीं भरेंगे अब यह है कि बीटेक वाले क्या इस फॉर्म को भर सकते हैं तो ये देखने के लिए कि बीटेक वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं तो हम आपको बताते हैं कि अगर आपने बीटेक किया है सिविल में सीएस में या आईटी में तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं तो कौन भर सकते हैं भरने वाले हैं इलेक्ट्रिकल में अगर आपने बी किया है मैकेनिकल में आपने बी किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने बी किया है या ऑटो में आपने बी किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं यानी बी सिविल सी और आई वाले इस फॉर्म को नहीं भरेंगे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं अब एक क्वेश्चन ये है कि ten plus two PCM uh, वाले जिन्होंने ना तो आईटीआई किया है और ना डिप्लोमा किया है क्या वो इस फॉर्म को भर सकते हैं तो इसका जवाब ये है कि टेन प्लस टू पी वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं लेकिन उनके लिए सिर्फ दो वैकेंसीज इसमें ऐसी हैं जिसमें टेन प्लस टू पी लिया हुआ है विदाउट आई और विदाउट डिप्लोमा तो सारे वैकेंसीज़ uh, में वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते लेकिन दो वैकेंसीज़ ऐसी हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो हम आपको बताएंगे कि वो दो वैकेंसीज कौन कौन सी है जिसमें आप टेन प्लस टू पी के साथ अप्लाई कर सकते हैं अब ये बात आती है कि बेसिकली इस फॉर्म को भर कौन सकता है इस फॉर्म को भरने के लिए अगर आपने टेंथ प्लस आई यानी मेट्रिकुलेशन प्लस आई किया है या फिर आपने ट्वेल्थ प्लस आई किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं यदि आप आपने ट्वेल्थ प्लस अप्रेंटिस किया है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं यदि आप डिप्लोमा हैं या बीटेक हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं लेकिन डिप्लोमा और बीटेक में जो हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक और ऑटो अगर किसी ने किया है कि ब्रांच से किया है तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं यदि आपने बीटेक या डिप्लोमा सिविल सीएस या आईटी से किया है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं ठीक है अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन में आप देखेंगे कि जो फॉर्म है उसकी स्टार्टिंग डेट हमारी तीन तारीख को इसका पब्लिक डेट ऑफ पब्लिकेशन है तीन दो दो हज़ार अठारह और फॉर्म को भरने की आखिरी तारीख इन्होंने दी है पाँच तीन दो हज़ार अठारह रात के बारह बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं यानी पाँच तीन दो हज़ार अठारह के रात के तेईस बज के उनसठ मिनट तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं जो फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्ज़ामिनेशन है इस वैकेंसी के लिए वो सी है सी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो आपका अप्रैल या मई 2018 में कभी भी हो सकता है टेंटेटिव डेट्स आएंगी अलग अलग डेट्स अलग अलग कैंडिडेट्स को मिलेंगी और जो अदर स्टेजेस हैं एग्ज़ाम्स के वो आर आर की वेबसाइट पे आपको मिल रेगुलरली अपडेट होते रहना पड़ेगा और आपको ये मिल जाएगा अब हम देखते हैं हमारी वैकेंसीज बेसिकली क्या है तो पहली वैकेंसी हमारे को मिली है असिस्टेंट लोको पायलट की इलेक्ट्रिकल में इसके लिए हमारे के लिए जो इन्होंने क्वालिफ़िकेशन हमारे को बताई है वो आप यहाँ से देख सकते हैं थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो जूम हाँ, करने की ज़रूरत पड़ेगी matriculation S S C plus ITI from recognise institute of N C in the trade of armature and coil winder electrician electronic mechanic fitter heat engine instrument mechanic machinist mechanic diesel mechanic motor vehicle maintenance mechanic mechanic radio and TV refrigerator air condition and mechanic tractor mechanic turner और वायरमैन या फिर आप matriculation S S L C plus course completed act apprentice in trade mention about अगर आप इन ऊपर वाली ट्रेड्स में अप्रेंटिस किया हुआ है प्लस दसवीं और या बारहवीं की हुई है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं या आप matriculation plus S S L C S S L C का मतलब twelfth plus I T I from recognise institute से किया हुआ है और ट्रेड्स हमने आपको बताए हैं अभी ये वाले इन ट्रेड्स से अगर आपने आई टी आई किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं फिर अगर हम आप दूसरी वैकेंसी की तरफ जाएं दूसरी वैकेंसी भी असिस्टेंट लोको पायलट की है मैकेनिकल में है तीसरी वैकेंसी है technical grade three armature and coil winder electrical चौथी वैकेंसी है हमारी technical grade three blacksmith engineering पाँचवीं वैकेंसी है technical grade three blacksmith mechanical छठी है technical grade three blacksmith mechanical अब हम बात करते हैं कि ट्वेल्थ बेस पे अगर आप पी से ट्वेल्थ बेस पे हैं तो आप कौन सी वैकेंसी बेसिकली भर सकते हैं तो उसमें हमारे लिए ये दो वैकेंसीज़ हैं सेवेंटी और seventy one technical grade three signal और टेक्निकल ग्रेड थ्री टेलीकम्युनिकेशन इसके अंदर जो इन्होंने क्वालिफ़िकेशंस हमारे से मांगी है वो है matriculations S S L C plus I T I from recognise university recognise institute of N C V T S C V T in the trade of electrician electronic mechanics wireman या फिर matriculation S S L C plus course completed act apprentice in the trade mention about जो भी हमारे ऊपर ट्रेड्स हैं वो सारे उसमें देखे प्लस यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है ten plus two with physics and maths तो यहाँ पे ये एक वैकेंसी ये ten plus two with physics and maths और एक वैकेंसी यहाँ पे नीचे वाली है ten plus two with physics and maths इन दोनों वैकेंसीज़ को आप अगर आप फिज़िक्स केमिस्ट्री से आपने फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स से अगर आपने इंटर की है और बाकी आपने आई वगैरह नहीं किया है तो आप ये दो वैकेंसीज़ को आप फॉर्म भर सकते हैं जिस मैं आपको मैं दोबारा बता दूँ कि 70 और इकहत्तर नंबर पे ये वैकेंसीज आपको अपने नोटिफिकेशन में दिखाई दे जाएंगी टेक्निकल ग्रेड थ्री सिग्नल और टेक्निकल ग्रेड थ्री टेलीकम्युनिकेशन तो ये वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद यदि आपने अभी तक अभी हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया सब्सक्राइब कर लें लाइक आप अपनी लाइक ज़रूर दें और कमेंट्स भी ज़रूर करें धन्यवाद